кетіп қалдың кетші қойшы қаяқта жүресің әйгерім кетші койчу нұрбек менден сага супер жаңылык бар нұрбек мен могул кулагымды мына жерден мына жерден могу жерден анан мына жерден мына жерден мына жерден кылып туруп үч жерден үш жерден так бир эки үч бир эки үч алты жерден кештіріп жібердім қандай дейсің ушунча болду мындай э, шакек тагып туруп пардо илип койбойсуңбу эй ей мен бір сонның кино көрмедім айтып берейін бе кино иә қандай кино индийский кино көрдім әйгерім только мынау билеген ырдаған жерлерін мындай эле өткөрүп айтып берчи макулбу башында шахрухка шахрух деген бир мындай кедей бирөөдөн болот экен да кедей Анам, не болды, anam? Anam hep үйленишти. Өлөңөнөн кийин тойдун айыта минтирди аду.